میرے آقا کریم رحمت کونین مسجد اقصا میں سوا لاکھ نبی کھڑے ہیں جبریل امین ستر ہزار فرشتے ستر ہزار مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کا سفر اللہ اکبر مسجد اقصا میں سوا لاکھ نبی کھڑے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اکبر مسجد اقصا میں پانچ ہزار بندے ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں سوا لاکھ نبی کس طرح کھڑے ہیں یہ تو بتاؤ نا ہم نے کہا ایک بندہ دنیا سے جاتا ہے اس مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا اس کی قبر کو کشادہ فرما دے جس طرح بندہ مومن کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے قبر کا تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے مگر اللہ اس کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے اس کو وسیع فرما دیتا ہے ہم نے کہا پانچ ہزار کی جگہ ہے مگر اللہ نے اس مسجد اقسا کو وسیع فرما دیا اور اللہ کی وسعت کے بے قدر اللہ کی وسعت کے شان کے لائق اللہ کے لاکھ نبی کھڑے بھی ہوئے خطبے بھی عطا فرمائے آمینہ کے لال کے پیچھے نماز بھی عطا فرمائی ہے آمینہ کے لال کے پیچھے بولیے نماز بھی ادا فرمائی ہے ذرا مچل کر کہیے نا یار سبحان اللہ بڑی زبردست گفتگو ہے مزہ آئے گا